心 地力观世。 菩萨如秋月，阿弥陀佛顶庄严，慈光普照度众生。 洒入。 семь so 如酒。 那如秋